السلام عليكم آه، ده الفيديو اللي وعدناكم بيه بمناسبه ال International Coaching Week هنجاوب على الاسئله اللي وصلتنا كلها منكم آه، انا coach نائله وانا coach بتول من خبر Coaching ومعانا آه، في الدقائق القليله دي هنعرض كل الاسئله بتاعتكم وكل الاجابات وان شاء الله تكون وافيه لكل استفهاماتكم ناس كتير سالتنا يعني ايه خبر وبتقول لنا ما لقيتوش غير الاسم ده اللي تحطوه طيب يا ترى احنا اخترناها ليه وهي يعني ايه آه، خبر آه، دي كلمة بالهيروغليفي اللي هو آه، الجعران الفراعنة كانوا واخدين الجعران إله لأنه بيرمز للبعث بعد الموت والحقيقة أنا أخدت الرمز ده آه، علشان يمثل ال coaching model اللي انا عملته آه، اثناء دراستي و وبال وبالتبعيه بقى ده اسم الشركه بتاعتنا مكان خبر فين خبر ملهاش مكتب آه، احنا في الفتره الحاليه قررنا ان احنا هنشتغل في فيرتشوال اوفيس وده الحقيقه الترند دلوقتي بالنسبه للناس ال coaches او حتى ساعات ال psychiatrist في ناس كتير مش بتشتغل في مكتب احنا في الفتره دي قررنا ان احنا هنشتغل من غير مكتب بنقابل الناس في المكان المكان نقدر نتفق عليه يناسبنا احنا الاثنين او ممكن ال sessions بتاعتنا تبقى على التليفون لو في مصر او بره مصر ممكن يبقى اونلاين على Skype او اي اي method تاني ال client طيب ايه طرق الدفع آه، عندنا كذا طريقة للدفع لو انت بره او جوه مصر ممكن تدفع عن طريق ال PayPal والحوال البنكية او ممكن Vodafone Cash كمان especially لو انت في داخل مصر وده كمان لو احنا في الاونلاين او في ال coaching اللي هو عن طريق التليفون لكن طبعا لو في coaching face to face او وجها لوجه ده طبعا ممكن يبقى شخصيا ناس كتير بتسألنا عن تفاصيل اكتر عننا انا coach نائل انا certified من الاي سي اي e، اللي هي International Coach Academy الاكاديمي دي accredited من ال ICF وانا برضو مؤخرا اخذت ال ACC كريدنشلز من ال ICF وانا coach بتول سيرتيفايد من الدلات اتس ان ايجيبشن لوكال اورجانيزيشن اكريديتد من ال ICF واحنا الاثنين عندنا ريزم الكوتشنج اورز كفرينج سيفرال توبكس يعني بتغطي غطينا مواضيع كتير ازاي خافر بتضمن لي المحافظة على آرائي وأسراري اللي تم مناقشتها في كل جلسة من ال coaching قبل ما نبتدي جلسات ال coaching بتاعتنا بن sign coaching agreement او اتفاق لل coaching ده بيبقى فيه نقط كتيره جدا هي aligned مع ال code of ethics بتاع ال ICF وال agreement ده بنمضيه أه، وكل واحد بيبقى عنده نسخه ده بيضمن لل client حقوقه وطبعا لو الشخص ده far away آه، بنبعت electronic version من ال signed وكل واحد برضو بيبقى عنده نسخه منه ايه كل المواضيع اللي ممكن نناقشها في جلسات ال coaching احنا طبعا ال coaching بيناقش مواضيع كتير فدلوقتي بنقول لكم بعض الامثله فقط يعني اللي احنا اكتر حاجات بنشوفها زي مثلا آه، علاقات شخصيه او علاقات في العمل ممكن برضو حد يكون مر بأزمة نفسية نتيجة فقد شيء عزيز أو شخص عزيز مش عارف يطلع من الأزمة دي برضو المساعدة على الحصول على على الدكتوراه أو الماجستير عن طريق الالتزام بخطة معينة عشان يوصل لهدفه وياخد الشهادة اللي هو عايزها